miskin mati anak-anak ya, mati hmm, semua gitu sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup tidak ada alasan anak muda kamu kenapa enggak mau ngaji hmm. malas ngaji dengan Ustaz Somad bawaannya mati mulu serius aja enggak ada seninya semua terjaga semua terpelihara jaga Allah ini menjaga dari aspek seni pintu seni saja yang dia jaga jangan sampai ada seni-seni yang melalaikan dari Allah jangan sampai ada beralasan seni tapi ternyata melupakan Allah dengan seni pun kau bisa mengingat Allah ini dari aspek zikirnya jangan sampai ikut aliran zikir tapi karena zikir tidak benar malah dekat dengan setan malah melupakan Allah mengaku ikut ahli zikir tapi tidak sholat ini mesti dijaga pintu-pintu ini dijaga selesai saya acara kajian datang ibu-ibu bawa tasbih kayu Ustaz Somad ya saya tadi ada pertanyaan terus saya rasa nggak nyaman nanya di depan orang banyak kenapa ini pertanyaannya khusus harus empat mata Ustaz bisa empat mata Ustaz tiga pun bisa apa namanya gini Ustaz saya ikut kelompok zikir nih ikut kelompok zikir ya terus saya mengalami pengalaman spiritual batin yang luar biasa gimana pengalamannya semua yang ada di balik dinding bisa saya lihat kalau saya bawa mobil apa yang ada di balik bukit bisa saya lihat siapa tamu yang mau datang bisa saya lihat semua yang tersembunyi bisa saya lihat wow bahaya ini dia bisa lihat yang tersembunyi saya jadi takut dalam ilmu tasawuf ini namanya kasyaf kasyaf artinya tirai yang tersingkat tirai yang tersingkap maka kita bisa melihat apa yang ada di balik tirai tersingkap saya bisa melihat apa yang ada di balik tirai karena tirai sudah tersingkap tapi kasyaf terbagi dua kasyaf syaitani kasyaf ilahi jangan-jangan kau dapat kasyaf kau sangka kasyaf ilahi ternyata kasyaf syaitani maka saya tanya jawab dengan jujur ya setelah ikut kelompok zikir ini ya jawab dengan jujur ya setelah ikut zikir-zikir yang katanya zikir mengingatkan Allah ini makin ingat Allah setelah tahu apa yang ada di balik dinding setelah tahu apa yang ada di balik bukit setelah tahu apa yang akan terjadi makin ingat Allah atau makin lupa Allah saya terus terang makin lupa Pak Ustaz berarti engkau sedang dimainkan syaitan lalu apa yang membuat bisa melihat apa yang balik dinding apa yang membuat bisa melihat apa yang tersembunyi syaitan sedang masuk ke kepalamu maka mesti diruqyah syariah jaga supaya jangan sampai engkau disesatkan wairil maghdubi alaihim walad dhalin jangan sampai disesatkan oleh dua arah yang pertama ghairil maghdub mereka yang dimurkai Allah Yahud waladhalin mereka yang sesat Nasrani kedua-dua ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kalau engkau ingin dijaga oleh Allah, wahai anakku, wahai ananda, wahai adikku, wahai saudaraku, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai anak, wahai adik, aku sampaikan kepada engkau beberapa kata-kata. Ihfazillaha yahfazka. Kau jaga hukum Allah, halal haramnya. Kau jaga hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kau jaga hukum Allah, mana yang mahram, mana yang tidak mahram. Kau jaga hukum Allah, kau mesti berjalan dengan siapa apa? Kau jaga hukum Allah. Mana minuman yang boleh, mana makanan yang tidak. Mana tanah yang boleh, mana yang tidak. Mana orang yang boleh, mana yang tidak. Kalau kau jaga ini, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Pasukan tentara menjagamu belum tentu bisa karena ada bom yang akan meledak, meletup. Orang besar tegap menjagamu belum tentu bisa karena ada yang akan menyelinap manusia yang gagah perkasa menjagamu belum tentu bisa karena setan meniupkan panah-panahnya allazi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wannas tapi tetap kita dengan usaha pagi diajarkan baca kul wallah tiga kali kul ambil falak sekali kul ambil bin sekali al-fatihah satu kali ayat kursi satu kali awal al-baqarah lima ayat satu kali akhir al-baqarah tiga ayat satu kali Itulah yang tadi yang kita dibimbing oleh ustaz kita baca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير المعصورات zikir-zikir, bacaan pagi petang untuk minta perlindungan Allah zikirnya lancar, bacaan maksuratnya tetap baca, tapi tidak menjaga hukum Allah, Allah tidak akan jaga. Maka kata Nabi, ihfazillah, jaga agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ihfazillah.